築200年家の周りには生い茂る雑草ゴミだらけの家を知識も経験もない若者がゼロからリフォームゼロから始める廃墟生活 綺麗に取れた。 哦，不疼，哎，这也太疼！你别说你了，呀，我，啊！ 今のはいいんじゃない いや一気に景色が違うわいや 高い平ヶ崎ああごめんなありがとなどどこら辺にワンちゃん刃物で潰されてこなこっち側でごめんなありがとな Thank you.